wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin perintah Allah orang kudus sungguh-sungguh ibadah sehingga mencapai martabat anan kami yakinan sodito dina doa disuhunkan imanan kamila yakinan sodito imanan kamila iman tanpa musrik yakinan sadikan feedback nuka rasa kudiri imanan kamila kepercayaan anu muwafiqun lil waqi'i anu tegas jelas lam yakun lahu kufuan ahad ahadiah zatan ahadiah sifatan ahadiah af'alan tegas jelas wungkul Allah anu mampu kemampuan Allah tanpa Imanan intervensi bantuan tinu sejen kepercayaan Allah teaya boga kemampuan wungkul Allah nungarizkian Allah mererizki tanpa bantuan anu sejen di luar Allah eueuh anu mere rizki Allah anu hiji zatan Allah anu hiji sifatan Allah anu hiji dina af'alna Allah muwafiqun lil waqi'i nu kasipatan ku sifat wajib 20 nu kasipatan ku sifat mustahil 20 anu kasipatan ku sifat jaiz na hiji nu muwafiqun lil waqi'i imanan kamilah can asup imanan Kamila lamunekanken anu berkawasa teh Allah tetapi masih ayah rasa penguasa boga kekawasaan nubenghar boga kemampuan buktina ketika dihadapkan kanu benghar merasa kecil buktina diharapkan kanu boga kekawasaan merasa tidak memiliki apa-apa kun lahu kufuan ahad itu sirik itu keasub karena imanan kamila tapi terik ngabahas eta yakinan sadika keyakinan anu benar sebuah keyakinan anu membuat segala sesuatu orang optimis nu membuat segala sesuatu na orang wakafa billahi syahida wakafa billahi wakila teneng ludeng cukup karena Allah bunga karena Allah sedih karena Allah segala sesuatu lillah karena Allah lain karena unsur anu sejen yakinan sadiqah tesiun tedahar tesiun temake tesiun kalaparan tidak ada rasa takut untuk menempuh kehidupan dalam jangka seumur hidup sanajan paktana tidak memiliki apa-apa keyakinan anu teu bener adalah mang-mang ragu kumaha dahar kumaha make kumaha isu kumaha pagito bingung kuno acan Allah merintahkan anjen kudu ibadah dan buah tidak ibadah adalah yakin sering dicontohkan kumaha perasaan orang ketika kermasan jebul babaturan nyebutkan tuh ayah bapak anjen begitu disebutkan ayah bapak anjen sebagai anak anu yakin kanu jadi bapak kita mengimajinasikan kumaha wajah Bapak tidak menggambarkan kumaha kumisna Bapak tidak menggambarkan kumaha dedeg pangadegna Bapak tapi anu ayah segala kekurangan anu ayah di diri bakal terselesaikan sabab ayahna Bapak Lepas santren bekal-ges tereh beak batur jarajan lalu bad duit uran Teboga bekal keluh kesah sedih tiba-tiba Aung ngabejaan tuh hidung maneh datang begitunya inung datang tem mengjenisigen kumaha banget ilnutegagambaarkan kuma buna ilungtengahgambaarkan kuma Irungna inung dedegpangdelah tapi nu aya kebutuhan dan kelaparan hari ini terselesaikan sabab ayat indung nyamperkan itu yakinan sadika efek balik di Allah Allahu Akbar wa kafa billahi syahida wa billahi wakila sehingga ajeng teneng ludeng kuat dina segala titah perintah sabab cukup Allah menjadi keyakinan pikir diri nah keyakinan ini adalah disebut ma'rifatullah efek ma'rifatullah fungsi lain dari ma'rifatullah adalah kekuatan alat bantu namun bahasa nama bantuan teknologi untuk mem perbesar produksi libur biasa sehektar melak sampai dengan ukur 2 ton dengan sentuhan teknologi maka satu hektar bisa 8 ton atau 12 ton proses percepatan mendulang amal pikir bawa berbalik itu fungsi nama marifat Marifat itu bukan untuk membangun diri, merusak durung winuruh terang lan ora katinggalan. Marifat bukan ajang untuk membuat diri sombong. Marifat lain nuansa pikir diri unggul dari yang lain. Tapi marifat diberikan, yakinan sadika diberikan adalah sentuhan teknologi kira-kira bantuan anu sangat luar biasa bikin orang semakin produktivitas orang bikin boga amal bon bali ke akhirat lu jadi masalahnya adalah kembali alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum asanu amala dunia ini media media untuk saling berlomba media bikin orang untuk lari untuk semangat sampai tujuan akhir hayat mawa amal anu itu nah. ada kolusul kontroversial dimana mual bisa lempang ke Allah lamun cicing di alam dunia maka ada sebuah pilihan manusia ngosongkan diri tina dunia demi pencapaian yakinan sadiko ma'rifat anu secara ahli sufi ngarate mutajaridin atanapi makom tajrid tak ayat kelompok kelompok menurut ahli tasawuf itu namanya tajrid makom mutajaridin yang berorientasi bahwa lebih mahal Allah daripada dunia malah dunia kadang-kadang menghalang diri ke Allah maka dia apatis pada dunia tajrid dohir tajrid batin tajrid huma tajrid dohir tarkul asbab dunyawiyah dan ninggalkan urusan-urusan faktor-faktor sabab mual ngakil lamun tengakal dia tinggalkan ngakalna sabab yakin Allah bakal mereng ngakil mual ngarih lamun tengarah dia tinggalkan ngarahna sabab yakin Allah bakal pasti mere ngarihna tenggelam jauh di urusan dunia dunia mahalul akdar dunia teh tempat anu kotor rekumaha cicing di tempat anu kotor bisa menempuh perjalanan sulit menuju keyakinan sadika maka lebih baik keluar di urusan dunia ada manusia diciptakan ku Allah menjadi tajrin demikirkan kasar, demikirkan sawah demikirkan kebon tetapi tentu dengan cara seperti itu boga anak nukudu dinapkahan dinafkahan ternafkahi boga pemajikan anu kudapkahan ternafkahi Jongjon membela agama Jongjon ngawuruk Jongjon ngurus masyarakat di saat masyarakat kermacul tuh ayah waktu jang macul sabab setiap pagi kudu lempang tiji masjid karena masjid anu sejen memberikan ilmu agama lamun tuh diberi ilmu agama hancur agama di etat tempat tuh ayah waktu bikin kabalong tuh ayah waktu bikin kasawah tuh ayah waktu bikin kapasar karena habis waktu dan dipakai ngurus urusan duniawiah. tapi ayah oge sabaliknya lu diciptakan ku Allah memang orang harus berorientasi terhadap dunia al sabab nah sabab ya temikir mau mikir mikirkan ternyata teka sawah mah teboga pare ternyata teka pasar mah teboga duit lamun ulang tekasab teikhtiar teusaha maka teaya nu bisa didahar te bisa teaya bikin ketahanan hidup kelompok manusia ayah diciptakan ku seperti itu nah nu jadi masalahnya adalah ketika dibandingkan seolah-olah seakan-akan nulayak pantas menang yakinan sodiko nulayak pantas anu bakal tereh nepi karena kemaripatan anu lempang menuju Allah sepertinya menurut logika manusia adalah orang anu tajrid orang anu tugu lautah karena urusan dunia sehingga orang itu bisa cepat proses datang ke, ke Allah bahkan makom tajrid tingkat lebih baik daripada muktasib padahal begitu seorang jalma sampai mati pun tuh pernah diberikan maripatan tetapi tidak pernah mengendurkan kebenaran sholatnya gitu dari itu di alam dunia nu pagultah di alam dunia terpasti eta jalma lebih berat menuju ke Allah sabab marifat kembali kepada kehendaknya Allah bahkan lamun ditinggali, sahurnah, nah cenah nah para ahli marifat mayoritas orang-orang anu nepi ke Allah al-arif billah justru di kalangan manusia-manusia muktasibin lain di kalangan manusia-manusia mutajarin tetapi asumsi manusia sepertinya lebih bermartabat menjadi tajrid daripada martabatnya jadi mutasin muktasin Nah, yang dipermasalahkan ayeuna KHD dengan bahasa lain KHD lamun ditempatkan ku Allah dina makom kasam tiba-tiba hayang jadi tajrid sangat sensitif apakah benar erenti pasar karena ingin maripat? apakah benar teka balong karena mencapai kemaripatan? nah benar erenti sawah karena ingin mempercepat proses kemaripatan. sulit untuk pembenaran etak naon margina hududun nafsi sedikit ada pergeseran sabener nama lain hayang-hayang teing makrifat ke Allah dan peda hayang menang martabat anu lewi amih disebut kubatur jalma anu anti dunia anu ahli akhirat nah ini anu tidak diperbolehkan ira irodat tukat tajrid ma'ikomatillah iya kafil asbab min sahwatil khafiyah wa irad wa tukal asbab maikomat ini iya kapita jerit totun anil himmatil aliyah Jadi pertanyaan anak, nah anjing teh yang makrifat atau memang kebluk, nah itu sulit menemukan anak. Sulit ngebedakan antara kebluk mung gawe kebluk emung riweh jeng hayang disebut makrifat manusia manusia sejen tatangga pemajikan anak mau nyaun atuh kusabab gitu siapapun anuges membuktikan ngaji ngawuruk anuges ngabuktikan mapai-mapai masjid ngawuruk mingguan masyarakat lebih kabeak tujuh tujuh poe masa minggu di masjid iya ke masjid iya ke masjid iya ke masjid iya bahkan kadang sapoe ayah anu tilu masjid ayat dua masjid beak waktu bisa dipakai naon dipakai usaha tapi tetap anak kanafkahan diri oke hirup keneh pamajikan kanafkahan itulah fakta hirup diciptakan ku Allah pikir anjen makrifat bisa dikejar dengan cara seperti itu tanpa harus menyatakan lebih gampang tapi jam jelma anu teusik tekasap teka pasar kejual beli tengah jual lauk luput oh anu naon oh anu memperhatikan anak kalaparan pabajikan kalaparan tonggagayaan itulah dunia yang tepat menurut Allah lakukan jengkulah dianggap sulit menuju ma'rifat anu paling berbahaya eta eh, tina tajrid hayang muktasibar daleheng tapi anu tina muktasib karena tajrid inilah anu sangat sangat membahayakan naon sababna sabab dihadapkan karena dua persoalan nah bener maneh teh geus bosen merasa takut dunia ngahalangan atau manggis capek di sawah wae atau geus capek usaha wae nah itu sulit setan bisa asup di tengah-tengah seperti itu maka sahur ibnu Atta'illah min sahwatil khafiyah min sahwatil khafiyah itu sesuatu yang memang saatik mengikuti nafsu lain mengikuti Allah Tolok ukur kumaha lamun te apal Tolok ukur lamun te apal asar ilaihi sehu sehuna nah lamun urang keder lamun urang te apal ieu urang te di mana posisi lamun orang tidak menangkap isyarah di Allah ulah arek izin bahkan wajib orang memiliki murabi memiliki guru taros anjena dan ikuti isarah guru anjen apakah posisi anjen rek ditajrid atau posisi anjen arek dina kasar sabab urusan makrifat etamah urusan Allah lumere tapi proses menuju makrifat itulah jalan ibadah ke orang memang ayam manusia diciptakan tekudu ikhtiar ya ayam manusia diciptakan memang harus dalam dunia usaha dunia dunia dunianya dunia kade nu di dunia jangan menyatakan saya akan berat itu dari anu tajrid jangan menganggap ini jalan lebih gampang sok masing-masing ogenan jadi jalan anu menang pahala menang ganjaran jadi ibadah kapasarna jadi ibadah dagangna jadi ibadah nyawahna jadi ibadah nu ngawurukna jadi ibadah anu mapai-mapai masjidna jadi ibadah nu ngajina jadi ibadah inilah proses nu dikhawatirkan ku ahli tasawuf wabil khusus Syekh Ibnu Atta illah tukang ngawuruk ngawuruk tong kabeng bat urusan dunia selama ngawuruk kanap kahi tukang dunia ulah kabeng bat hayang jadi ahli masjid selama itu merupakan hal anu dibutuhkan dalam kehidupan urusan makrifat nungurus dunia bukan kesulitan anu tapak tina dunia bukan sesuatu yang memudahkan nafa'anallah mudah-mudahan kurang dipaparin ku Allah jadi naon baik rek jadi mutajaridin rek jadi muktasibin nu penting Allah maparin kemampuan orang pikun melakukan proses jadi amal ibadah bikin di orang sewang-sewang